psiconio. Tucano. Strigo. Struto. Arau. Signo. Coturno. Hirundo Pingveno Colombo Mevo Anasso Meleagro Anseiro. Falco. Coco. Corvo. Pelicano. Pavo. Flamengo. papago aglo colibro